je bilo pa zelo veliko kulturnih delavcev pa v partizanih. Ne. Med njimi je bila tudi potem na koncu moja malenkost. Drugač pa gledališče, precej močno zastopano in so imeli več premier. Za eno premiero, za krstno predstavo Borovih raztrgacov, sem prispevala tudi jaz eh, sceno, inscenacijo. E, en najpomembnejših del, e, sestavnih delov e, centralne tehnike je bil pa tisk, partizanski tisk. Po Kočevskem rogu, pa tudi Goteniškem snežniku, so bile skrite v gorah, na skritem mestu tiskarne, In te tiskarne eh, so tam so, eh, torej na zelo preprost način tiskali eh, partizanske časopise, brošure, pa celo pesniške zbirke, pa pesmarice.